Oh, sa mga katraps, kumusta, kumusta na yun dyan? So yun, bagong gising tayo, so, medyo mag-after yung mata ko na mga katraps. So, yun nga, tuturuan kayo ng ano, matinding pampanakasan. <laughs> so nandito ako ngayon sa gym ko ng ano, mga trap. So, sensya na kayo medyo magulo. Ito yung pinaka high-tech na gym. No? <laughs> <laughs> makikita nyo, nandyan yung ano ko. Ayan. So, nandyan yung for the shoulder. Yan, nasa likod ko. So, tara, punta natin para maturo kayo na maigit. So, ito yung shoulder. Kung ano gusto mong shoulder tricep. Yan. So, ito yung ginagamit ko pag nag-tricep ako. And then, so dito ako nag-incline. Yan, potensya na yun. Medyo may kalumaan na kasi <laughs> medyo matagal na itong mga equipment na ito ng mga traps so dito ako nag-incline, decline and flat bench no? for the chest siyempre alam nyo lang kaya medyo malaki yung chest natin <laughs> di ba mga trap and then yung salamin so napulot lang namin sa napulot ko lang sa kusuhan din. So, yung kalimitan na makikita yung kumuha na napulot din namin yan sa basura. <laughs> ito rin yung washing machine. <laughs> Tsaka ito yung washing machine. Napulot din namin sa basura niya. Yung fridge. Ayan. sa may sampayan. Uh, yung mga sampayan namin dito. So, ginagawa namin sampayan. So, yun. Then, ito yung mga fridge ng mga truck. So, dito namin binabagsak. Yan, <laughs> mga idol. So, yun. Ayan mga kaps. So, so karami sana natin. Yung mga basic na So, ito yung mga basic na malulupit na mga <laughs> malulupit na gin ng mga basic na niluto. Kasi Start tayo sa ano, sa bicep. Ano? So, start muna tayo dito sa ating maliit na bicep. Siyempre, nag-uumpisa ka. Siyempre, dito lang muna tayo sa maliit. So, one, two, three, four, five. So, hanggang lima para siyempre hindi kayo mapagod. And then, pangalawa, one, two, no, no, no, no. three, four, And then ito, sa pag nagtatricycle ka naman, dito, dito, ito yung ginagamit ko sa ito. So tara, samahan niyo ako. Siyempre, tusukin muna natin dito. <laughs> And then, yan, sa ganito lang tricep. One, two, three, four, five, six, seven, eight, <laughs> nine, ten. Yo! Ayan! so, ganito yung, ganito yung mga basic na ginagawa ko pag day off kasi wala akong magawa na minsan hindi rin naman ako gumagala So, dito lang gin, tulog, ano mga And then, syempre, alam niyo ba kung magkano nagastos namin dito? So, umabot siya ng mga 3,000. So, 3,000 real yung nabili namin sa equipment na to. And so, pagka convert na natin yun so 3,000 real. So, may get mga 60,000 din. No? So, nagastos namin sa mga equipment na to. So, yun ang mga traps. Ingat-ingat kayo palagi. Ano ba yung pandemic? Hindi nawawala. <laughs> so, ingat-ingat kayo dyan sa Pilipinas. Tapos mga bago ko subscriber, mahal na mahal kayo. Ano, abang-abang nyo ako sa pag-uwi ng Pilipinas na mag-iiba tayo ng full time ng mga trap. Siyempre, nandiyan yung mag-share tayo ng blessing. Siyempre, mahal na mahal ko kayo. <laughs> so, yun. Uh, siguro pag uwi ko ng Pilipinas, no, sana nandiyan pa rin kayo para supportan ako. No? So wala tayong magawang magandang content na. <laughs> so thank you